Thank you. on cherche et parfois on trouve. C'est ce qui m'est arrivé avec les cordes de guitare électrique Rotosound. Euh, euh je joue de la guitare électrique depuis euh, une bonne trentaine d'années maintenant, un petit peu moins. Et j'ai essayé à peu près toutes les cordes disponibles sur le marché. Euh, je ne citerai pas les concurrents qui sont fort nombreux. Je me suis arrêté pendant des années sur certaines. Et euh, euh, euh, j'ai eu l'occasion d'essayer les cordes Rotosound il y a quelques mois. Et maintenant, je les ai complètement adoptées parce que j'ai retrouvé avec cette marque tout ce qui me plaît dans les cordes, c'est-à-dire déjà le toucher, le son, la justesse, ce qui est très important, ce qu'on ne retrouve pas chez tous les fabricants, même les plus grands. cette possibilité, cette capacité de la corde à répondre à toutes les inflexions et du médiator et de la main gauche, euh, une très bonne réaction au niveau euh, de, mon instrument euh, de ma guitare. Là, je suis monté, en micro EMG par exemple, j'ai une autre guitare avec des micros passifs. Tout fonctionne extrêmement bien. on retrouve la dynamique, le, son, la puissance, la tenue d'accord est vraiment très très bien. Donc les rotosounds que j'utilise sont des, des, modèles en 1046, les R10, qui conviennent parfaitement au diapason de ma guitare, qui conviennent parfaitement à mon jeu, qui vont euh, permettre absolument tous les jeux, de, tous les styles de jeu. L'hybrid picking, le, picking, le sweep picking, euh, ça fonctionne très bien en tapping, aussi bien en son clair, en son saturé, il n'y a vraiment pas moyen de les prendre en défaut. Voilà, et eh bien écoutez, euh, il y a différents extraits musicaux dans ce petit clip, j'espère que vous apprécierez.